很很累呀，休息一下。这是啦，是气氛。嘿嘿嘿，气氛。对，但是呜呜呜呜呜呜，你看没有看到啊？ 这个樱花还没有开。Ini suasana makamnya kakekku di sini. 你的啦，你的安尼啦，我拢我忘记啊。如果我们晚一点来的话，那个花已经开了，现在还没开哈。对对。对哦。 teman-teman suasana eh, makam orang Kristen di Taiwan ya ini di gunung ini kelihatan kan gunung banget eh, jadi di sebelah sana itu laut ya sebelah sana itu yang kita lewatin tadi itu laut nah, ini tuh makam orang Kristen di Taiwan jadi dipisah sih orang Kristen sama orang Tionghoa beragama Buddha lainnya itu dipisah ya. Suasananya dingin. Jadi tadi sih di kota panas ya, udah nyampe ke gunung itu berkabut. 他们有种那个花，那个那个是不会死掉的。 cemara, pohon cemara. Ini itu pohon apa sih namanya sakura tapi belum mekar ya, baru baru kuncup-kuncupnya udah daunnya itu udah apa ambrol apa sih ambrol namanya berguguran kembangnya sebentar lagi akan muncul ya teman

第二个，下面就不一样了。